मैं नमाज तो है 45 में ना रिक्वेस्ट है मैं बाबा सामने हमारे मार चौकी पे से दो मिनट कैसे कैसे करेंगे दरियावत का है ओ यार कितना कितना मारी है मारी सामने सामने आ रहा है। Kill. अबे आगे गौर से खेल रहा था गौर से खेल रहा क्या वो Yeah. Double kill. बंदा ठीक है पागल देख तुम्हारा ठीक है हैं आगे लाइट चल गई है First blood. അപ്പം Triple kill. Yeah, चंपू है ना गई वो अब जल्दी आते हैं मैं किसी जाल Aplikasi kayaknya bawa baik. Udah gimana? Ya, upgrade